Evo ga za tebe 14. četvrti. Dugačak jedno 65, jedno 3 kile. Evo da vidiš da smo bili jebeni da ćemo snimiti. I naravno očekujemo još. Opizio je 9.15.

दोस्तों इसका प्रयोग